sak loyo loyo rogo sak ora duwe duwe ni pondo yen neng ati ni duwe rasa sabar donyone ora bakal gawe loro tetep muruk senajan padangmu ora sepiro